Frisk é o ser humano mais bonito em Snowden. Obrigada, Papyrus. Queres me acompanhar no casamento misterioso? Não. Mas, Frisk, eu amo-te. Eu amo-te também. Eu amo-te. Casa comigo, Frisk. Não. Por quê? Eu, eu não te amo. Upsis. Frisk estou apaixonada por outro homem. Quem é esse homem? O homem é tu. <gasps> Eu amo-te. Casa comigo, Frisk. Não. Frisk! Eu estou apaixonada pelo teu irmão. Sam, eu vou matá-lo quando o encontrar. <laughs> Ah, ele vai encontrar-te. Sam, desde o início que o casamento misterioso é o nosso casamento. Eu e a Frisklin nos casar no casamento de hoje. E tu não estás convidado. Queres ser o meu padrinho? Claro, irmão. Eu odeio-te tanto. Adeus, irmão. Vejo-te na despedida de solteiro. Adeus, Papyrus. Eu sempre te amarei. Oh, Frisk.